都是你，甜甜蜜蜜，You know what I mean。对你说我喜欢你，我们一起牵手去旅行。yeah，好想对你说我喜欢你，Baby，It's gonna be like a right or die，Baby。喜欢你的 Body Line，你的心和你的 eyes，有你的城市都很美妙，Baby。如果你也觉得心里相信，那就请你给我个肯定的回应，Hold up。 说我喜欢你，我们一起牵手去旅行，baby，我的眼。 手去旅行，baby，我的眼里都是你。 再播八小时吗？